Go, go, go, go, go,

के नीचे गया तो बजाओ पीछे आप बजाओ गाने रिलेशन है पुराने तुम रिक्वेस्ट न कर नची जाग भी न कर पेशेंट हूँ तेरे हुसन का पेशेंस मेरी टेस्ट न कर डीजे आने गाना बजा दे तू सब भी प्यारे बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो और बजा तू गाना बजा तू गाना तू बजा तू बजा तू बजा बजा तू गाना तू हाय हाय